Leon and you're watching Leon Guerrero TV. We are now here at Ocean Park, Hong Kong. Ito ang bawat ano nila, tourist attraction. Meron sariling uh, ah, MRT lane or MPR lane. Yung 1P ho. Buti na lang, nakapag-sunblock. Oh. Maginit. Hello? Hello. Papa. Ayan, kumuha muna kami ng guide map dito. Sa entrance lang yan eh. Pakita mo ito mo. Ayan, tingnan nyo baka Chinese yung map. <laughs> Dapat English. English. Sabi Yeah. So, let's go! We are now here at the aquarium. The ocean Park. Mga iba-ibang fish lang nakikita mo. Ayan. Fish, fish, fish. Wow, ang daming bangos. Stingrays. Oh, hammerhead shark. Ang dami nila. Ito yung malaki, oh. Ayun, oh. Oh, yun na siya. Ah, bye. Hi. Souvenir shop nila dito. Titingnan natin kung mura ba. 200 Hong Kong dollars. Oh, penguin, I love you, love you. Two hundred Hong Kong dollars. Bibili ba tayong souvenir? Of course, lang. <laughs> tingin lang. No. Hindi kami magpapautong sa inyo, no. 70. 70. Baka yan. 60. Paubayan na natin sa kanila sa may mga pera. <laughs> sa may mga extra budget. Tayo, tingin-tingin lang. Masaya kami kapag merong mga ano eh, uh, drinking fountain. Dahil mahal ng tubig dito eh. Tingnan natin yung mga soft drinks kung magkano at yung tubig. Pero kung meron namang mga drinking fountain na ganyan, dyan na lang kayo mag-refill. Ayan yung mga presyo. $32. Something. Ito kami sa Panda Jackie Szechuan Club. <laughs> Hindi namin alam. Basta lahat papatasin namin. Kailangan namin sulitin. Ang binayad namin 1,600 plus. Ah, pag weekday, ano, 1,600. Pag weekend, 27. 2728. 2728. Nakapit tayo ng mga 900. Ayan, oo. Uh, ah. panda, panda! Ay, ayun. Amazing Asian Animals Cable Car. May carousel din sila oh. Nandito kami sa ano, Panda Town. Ang town Panda Village. <laughs> Panda Village. Tara ba, wala naman maingay. Ingay na naman natin. third plan ba? Anong problema ni kuya? Ha? <laughs> Anong problema te? Te o oh, kuya? Para kang ginahasa dyan ha? Ah. Bago lang to. Feria. Feriahan pala to. Dito sa kabila, meron pa oh. <laughs> so ito papatosin namin. Itong rice na yan. <laughs> Alam mo naman, kailangan silitin. Ayun kami, ayun oh. Yan. Yeah. Akala, pala kayo sa ikot tapos na ano, niya mababa lang nito. Baka mga tatlo, baka mga tatlong ikot na lang. Tala, tila natin ang view. 360. Ayan. Oh. Hello. Pwede yan. Ayan o. Pati yan, papatusin namin. Papasok. 3 person. Cannot be kita. Ah. Ha? Only for kids. Oh, ah, for kids. Oh, digo. Bigo kami, bigo. Bigo. Pambata. Pambata lang talaga. <laughs> First harbor of Parkinson. Pag may mga anak kayo, dito kayo pumunta. Pakita mo yung park. Ayan, may park. May slides. May slides. May mga, ganyan lang siya. May paperya. May misting fan. At may maliit na... Ano? So yan, papatulan din namin yan. Ah, dito yung entrance. Ayan na. Ah. Wow, cute! Tignan natin kung mabibigo tayo sa ride na to. Baka kasi for kids na naman. Ligo kami, pang kids lang siya, pang kids. Merong show, birthday section. Oh, ah. Andun yung bird sa likod. Kasan siya? Siya, basta lang. Lilipad yata yung ibon papunta sa kanong. Now we are doing a bunch of online training with Sheila. 十分之輕嘅，佢咧亦都一個好強壯嘅空水窿入邊嘅喎。 咁紅色嘅西料咧，就會負責咧喺魚蝦，捉嗰啲細嘅蟲仔嚟食啦，嚟照顧，照顧黐身嘅西料同埋幼料啦，係啊，唔該曬。咁啊，除此之外啊，頭先都介紹過佢一個好大嘅嘴巴，咁呢個嘴巴咧，亦都成為咗好多商明嘅目標啊，令到咧好多人咧。 係，但量練殺呢一啲廢料啊，為咗佢哋嘅嘴巴嚟整唔同嘅工藝品㗎。所以咧喺野外西呢個數目咧喺度大幅下降緊啊！咁要幫到佢哋咧，其實都好簡單啫，只要唔好買呢一條嘅金條拉啦，我買 right hand side。Thank you。咁最後我祝大家喺海洋公園就開始。We are here at the old Hong Kong sa loob pa rin ng Ocean Park. Mga kainan siya. May mga condiments. Oh. So magti-theater muna kami. Kasi hindi namin alam kung ano meron sa loob, pero lahat ng merong show, papasukin namin. Sa so, mga animals to na nakikita sa Australia. And sesame. Wow. mga nocturnal sila eh. Hello there. Siya parang tayo nakapunta ng Australia. Dahil sa mga kangaroo at mga ano palabi. Pero mapapagalitan na naman tayo bawal maingay. Nakapila kami sa sakayan papunta. Uh, sakayan ng cable car. Cable car ulit kami. Papunta kami sa kabilang side ng Ocean Park. Medyo mahaba yung pila. Kasi maliit lang yung ano eh, yung cable car nila dito. Pwede kang may two options eh. Uh, pwede kang mag-train or pwede kang mag-cable car papunta sa kabilang side. So, hindi ko alam kung pwedeng sa labas. Ayan, no? Oh. Bukas lang siya, eh. Mm. Sa summit, ayan, medyo mataas yung okay, pumunta. Okay, ulit. Ayan, napataas yan, no? Oh. So, dito na kami sa kabilang side ng Ocean Park. Dali kami dyan sa cable car. Walang ano sa Tapos ayan. Tinabahan niya ako dun eh. Yan. Ay, tapos may ano, chubibo. Chubibo. Wow. Ayan yung roller coaster. Tapos parang Rio Grande. So dito sa kabilang side ng Ocean Park, mostly ride siya maganda yung view kasi sa kabilang side siya tapos medyo bundok pa siya ayun yung mga roller coaster kapag nandito ka talaga sa Ocean Park or sa Disneyland maghahanap ka ng ride kasi mauubos yung energy mo Ayun siya, oh, malalaki serving nila. Ay, ko. Ayan, kakakain lang namin kung kami kumain. Hindi ko na na-picturean ah, or na-video. Pero ngayon, mga isang oras kami na mahinga. Kasi mag-extreme rides na kami. mamaya na yung ano, umiikot-ikot na bumabali-baliktad lalagay mo yung mga gamit mo dun sa mga box na nandun mild lang yung roller coaster na yan wala pang mga bumabali-balengtong ayan o so medyo kilikiliti lang kikilitiin ka lang ano, walang ka-challenge challenge, challenge. <laughs> ayan. dito muna tayo sa South Pole Oo, oh, malamig na. Ang cute nila. <laughs> Ang cute ng mga happy feet. <laughs> Kaso, malamig. Ang cute ng penguin. Arctic Fox. What does the fox say? Ding ding ding ding ding ding ding ding ding So yun, magra-ride na kami dyan, no? Sa hair razor. Kakayanin namin. Kakayanin namin. Iwan mo na. Ah, kailangan mong magbayad ng ano, dun sa locker. Iiwan mo lahat. Pero kung may, kapag may kasama ka naman, pwedeng iiwan mo na lang sa kasama mo. Ay, bumukas ako. Ayan siya. So ayan, na-survive namin yung hair racer. <laughs> Actually, hindi bubuksak pa kayo buko. Hindi <laughs> ba siya nakakatakot? Ano Mas nakakatakot pa yung sa Toy Story dun sa ano, ng tao dun, dun sa Disneyland. Work dapat sa fan. Dun ata. Dito, dito. Ayan naman siya. Ang laki niya. Ang Laki-laki niya na dati. Maliit lang siyang bata. <laughs> Maliit na bata. Oh. may kulay. Kailangan mag-shoot sa may kulay. Nakaisa na siya yun, no? Pag meron kang kitchen na ganyan, ipapalit mo yan mamaya ng price. Yay! Congratulations! <laughs> Dahil init na init na kami, dito naman kami sa Arog. Magpapabasa kami. Parang Rio Grande, no? Ng Enchanted Kingdom. You will get wet. Eh, wet na wet na. so, <laughs> 40 Hong Kong dollars yung rent ng plastic. Hindi lang plastic. Benta yun. Oh no. So, ito-turn off ko na tong camera ko Then, maglilipat ako ng ibang camera. Ito kami ngayon! papasa Uy, di kasi natin ito, di ba? <laughs> Ayan, so pagkatapos namin doon, basang-basa kami. <laughs> Ano ba yan? Masasakay kami dyan! Ayan na siya, umakyat na!

paano ko yun? Okay ko. Opo, din o. Kanya sarado. Hindi tayo yung roller coaster doon. Hindi natin masasakyan sarado. yan yung eh. Ito yung hilag. Kami naman yung kami wala ko yung ay, may mga... Ito yung lumang roller coaster, no? Sorry. Kahit ang bubuksan pa lang yan. Abutan namin yung Ocean Theater na show 5pm ate sa show, cha? Masaya. Nakakatawa. Nakakalim na. Nakaka-amaze. Nakaka-amaze. Kasi, yeah. ano, matatalino yung mga dolphins at yung sea lion. Tingnan mo siya, oh, pa. Yun, hinatid na siya. Hinatid na. Bye-bye! Nandito na kami sa sea jelly naman. Mga jellyfish, titignan natin ha? Sarado na. Is it closed? Wow. So it's 5.30. Hindi na no. 5.45 na pabalik na kami sa ano. Sa doon, sa entrance. Kung saan kami nagmula. Sa kabilang side ng Ocean Park. It's over na. Uh, <laughs> Mag-Ocean Express Summit Station kami. for train. Kasi kanina na ano na kami. Nag-cable car. So ngayon gusto naman namin itry yung uh, Ocean Express Summit o yung train nila pabalik dun sa ano sa station, saan ang entrance. Women to be yung So I think that's for today's vlog. And see you tomorrow. That's it for today's vlog. So if you like this video, give it a thumbs up and subscribe to my channel. Don't forget to be awesome and hit much love yourself.